Leo hii Tanzania inashuhudiwa kuadhimisha wiki na siku ya sheria, ikiwa ni maadhimisho yanayofanyika kila mwaka yenye ishara ya kuanza kwa shughuli za kimahakama kwa mwaka husika. Mkoa wa Mwanza nao umeshiriki. Viwanja vya kituo jumuishi cha utoaji haki Buswelu, wilaya Ilemela, Mahakama Kuu kanda ya Mwanza imefanya uzinduzi rasmi wa maadhimisho ya wiki na siku ya sheria ikiwa ni maana ya kutoa elimu kwa jamii kabla ya mahakama kuanza kusikiliza kesi mbalimbali mwaka 2023. Hapa imeelezwa dhana ya utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi, wakilengwa wananchi kupewa elimu ili kuona umuhimu wa kutatua migogoro yao kwa njia hiyo. Wananchi wamezoea kwamba kila wanapokuwa na mgogoro wanakuja mahakamani, lakini tumeona tuwape elimu ambayo itawafaa zaidi katika utatuzi wao wa migogoro. Kuna migogoro ambayo si lazima sana ianzie mahakamani, na hata ikija mahakamani, ipo migogoro pia ambayo inaweza ikatatuliwa kwa njia ya usuluhishi. Imeelezwa hapa utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi utaokoa muda ambao umekuwa ukipotea kwa wananchi wakati wakitafuta haki zao. Mara nyingi wananchi wakihangaika na migogoro, muda unatumika, fedha zinatumika wanashindwa kuzalisha mali kwa wakati, badala yake wanahangaika na kutafuta haki ambayo wangeweza kukutana na wakazungumza kwa pamoja na kumaliza migogoro kwa njia ya kupatana na usuluhishi. Na mimi niwaombe sana wananchi watumie nafasi ya usuluhishi wa migogoro badala ya kukimbilia mahakamani, kwa sababu migogoro yao itaisha kwa wakati. Mtazamo wa wananchi wanaona utoaji wa huduma kwa mahakama ni hali ya kutia moyo. Sehemu kubwa kwa sasa hivi nimeona kwamba eh, utatuaji wa matatizo, huduma za utatuaji wa matatizo kwa mahakama zimejitahidi kiasi kikubwa. Ah, huduma za kisheria ni nzuri, mapungufu yapo, hakuna mapungufu yanaweza kukosa, lakini wanavyozidi kuelimisha, na ndio watu sheria wanaielewa jamii katika viwanja vya mahakama. Awali katika uzinduzi huu yamefanyika maandamano ya amani yaliyofanywa na watumishi, wadau wa mahakama na wananchi kutoka maeneo ya Sayona mpaka katika kituo jumuishi cha utoaji haki Mwanza, sawa na umbali wa kilomita tano kuashiria kuanza kwa wiki ya sheria. Sudi shabani Star TV, Mwanza.